okay good ndizambuza ndibuza umbuzo nindiphakamisele impendulo yayo nindiphakamisele incotho yayo kunye nenani layo grade ones ndicela igroup ndizakulathi igroup ezawubuza abantu uzawuphakamisa loo nto loo ncothoyi ufuna uyiphakamisa ubuze ebantwini ndicela nindixholele incothoyi ezininzi kunezi ndicela ndindikhole xa ayiva le nto ndithethayo wena uzaba ngathi undim ngoku ukhetha intocho yeapha noba yeyiphi na noba yile noba yile noba yile noba yile noba yileya uthi ndibonisa iinto ezininzi okanye iinto ezingaphi ezimbalwa uthetha nina ndizawusebenza naba nina ndizawusebenza naba nina ndizawusebenza nabuzaba naba ya uyeva okay izake qala uqala nina kuqala bona bathathe incochoyi nenani ne masiyeke ndicela ukuva nithini nini uzawuqala nina ndizawubuza bona babuze khetha incochoyi nibuze hawu nicela bafakazelwe ezi okanye nicela bafakazelwe ezimbalwa okanye ezininzi mamela ke thatha incwadi incwadi kwincwadi yakho ndicela utyhile phepha 14 tyhila kuphepha 14 tyhila kuphepha 14 cela utyhile kuphepha 14 sisi nakuphepha 14 eke very good very good ajonga kukho abantu abafasti apha grade one ndicela kuthiwe cwaba kumanyele kujongwe kumjongo yabona pha kuphepha 14 siyajonga mos ne yabona leyo kuqala laa mvundla mingaphi imivundla pha umnye ngoku uthatha wenza isangqa pha kubani kuwani ne masijonge le imivundla isezantsi kwaleya mingaphi laa mivundla le imivundla isezantsi mihlanu uzawukusikwenzisa ngqakubani ke phaa kweli cala ku-five okay masenze ke ndibona wenza uphepha 14 wenze nophepha 15 awukazenze ezi zikweli cala yakuphepha 15 bhuti boy ke yenza kweli cala ke mntanam okay masjon awukwenzi kweli cala sizi awukwenzi nix ke wena because awundimameli wena niyadlala nalo bhuti apha kakhulu ebendithe yenza nto ndithe jo yabona zingaphi ezi okay so uzawukhetha uzawukwenza isangqa kweliphi nani yenza isangqa ke ndibona okay zingaphi ezi okay yenza kwenza isangqokweliphi nani okay so yenzenze zonke ezi wenze nezi uze kweli cala okay wow nakweli cala sokugqibile good